soul. You don't see nothing but rain. bunch of shit. delle navi perdute, Satana ha mandato una galea dei secoli lontani, una barca rossa di sangue e lorda della memoria di orrendi crimini. Nessun'altra imbarcazione avrebbe potuto trasportare una carcassa così vile. Il mare si è preso la sua vendetta e ha permesso a me di ottenere la mia.